Bugün Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Bakıda yeni klinika tibb müəssisəsinin açılışında iştirak ediblər. Müvəqqəti olaraq sabahdan bu müəssisədə koronavirusa yoluxan və ağır simptomları olan xəstələr müalicə alacaqlar. Yeni klinika tibb müəssisəsinin açılışında iştirak etmək üçün Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva bura gəldilər. Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarə Etmə Birliyi, Təbibin İdarə Heyətinin sədri Ramin Bayramlı dövlətimizin başçısına burada yaradılan şərait barədə məlumat verdi. Müvəqqəti olaraq sabahdan bu müəssisədə koronavirusa yoluxan və ağır simptomları olan xəstələr müalicə alacaqlar. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə son illərdə ölkədə həyata keçirilən dövlət siyasətində səhiyyə sisteminin təkmilləşdirilməsi, bu sahənin müasirləşdirilməsi və inkişafı, onun maddi texniki bazasının möhkəmləndirilməsi mühüm yerlərdən birini tutur. Yeni klinika tibb müəssisəsinin yaradılması və burada ən müasir tibbi avadanlığın quraşdırılması bunu bir daha təsdiq edir. Bu qurğu Azərbaycanda yeganə bu xəstəxanadadır. Qurğu beyin cərrahi əməliyyatından dərhal sonra əməliyyatın uğurlu keçib-keçməməyini müəyyən etməyə dəqiq imkan verir. Tibb ocağı 575 çarpayılıqdır. Xəstəxanada 1500-dən artıq həkim və tibb personalı çalışacaq. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva artıq müəssisədə yaradılan şəraitlə tanış oldular. Dövlətimizin başçısı və birinci xanım indi tibb müəssisəsinin kollektivi ilə görüşə gəldilər. Prezident İlham Əliyev bugün ölkəmizin ən böyük tibb ocaqlarından birinin fəaliyyətə başladığını qeyd etdi, onun müasir tibbi qurğularla təchiz olunduğunu bildirdi. Azərbaycanda koronavirusla mübarizə sahəsində görülən işlərdən danışan dövlətimizin başçısı vurğuladı ki, bu tibb müəssisəsinin istifadəyə verilməsi koronavirusa qarşı mübarizədə əlavə imkanlar yaradacaq. Yeni klinika tibb müəssisəsinin direktoru Pərviz Abbasov və həkim Nəzrin Mustafayeva dövlətimizin başçısına yaradılan şəraitə görə minnətdarlıqlarını bildirdilər.